Yeah. yeah. Le réel et l'artistique. Yeah, c'est ça. Flair fearless. Uh -huh. Back to the old school. Old school, old school. Nostalgie. Hip hop. Yeah. yeah. UX. UX. Let's go. Let's go. The realness. The, the, the, the realness. One, two, three, four. One, one, two, three, four. I see no changes, changes, changes. Tout ça qui allait en rond, des fois pas tourner en rond Nostalgie rap pour tout ancien, fléau, rêver et conscience Maturité avec sagesse, disait vent, résistance uh-huh. Musique nous réelle malgré les temps, nous répond top, puis les drops, toujours hot quand on parlait des hip-hop, c'est Je vise la vie de l'esprit, à présent c'est illusion Mais jamais comprendre, réalité n'a vie là Supposé en rotation, pour n'a fout dénoncer À travers texte ou écrit <laughs> Pas j'aime caraplo, tout un game pour m'a dit Exprimer sous beat, qu'il réellement nous baisser Médiocrité qui fait la une Raison pour si à présent, un média si aucun lacune Yo, c'est pour ça ma spit, façon système pas Nègre, ma sub hip-hop, jusqu'à ce que mouvement vienne mec Hey yo, fuck you, ah pas mes vraies convictions, jamais pas et d'émission round, two round. Ouais. The realness, the, the, the, the realness. One, two, three, four, one, one, two, three, four. I see no changes, changes, changes. It, was all a dream. the realness, the, the, the, the realness. Okay. One, two, three, four, one, two, three, four. Okay. I see no changes, changes, changes. Sire kilote se kapote Yon ekipem ski, tet pete kreve hip hop Fè la kouche, yon paket rap se papa Yon bon niri kak flow Leje koupay pou apade yobliye A iti rap en raga First clean, bazamo, milyon kod kazen as rap Bon flow, jimi ou pour porter croitre une guerre COVID qui jeune qu'aux pour tomber dans le forum ça pour les mômes yo, perdre du nom yo Redis le pour montrer ça n'vaut mais dommage, mais dommage c'est plus dommage, mc wanna be in game non pas genre leader pour gêne yo plutôt y'a grain yo ou bien bâille vague dans place créer discussion donner division mais pour place, faire rap pour crasse faire y'au confondre, pour avec vague M'a vie retourner le temps, que nostalgie ancien temps. La belle époque, synergie, position, non style hip hop. Les go nos la médecine plus qu'on fighter. Nous tout te en rêve, pour sortir dans passe là. Nous foncer au que preuve, yo kate den jodia. À présent, analyse rap pas logique. Conclusion y'a fait comique, drop music, ego trip. Si j'ai au paradoxal, animateur, amateur, apologie, rap immoral. Nous pas de jambe pour ça, enfin nous fait un combat. De pour mystère, flow, vivre, c'est pas fausse réalité, wak. Jamais me pas vivre dans rap idéologique régime avec New York. La gueule au d'après après les dettes, plus on panne. Et ta dame poule dans son, à quelle tiration pépé. Catégorie rap swagger. Yo, listen. Tout le monde gagne place, yo, pour qu'on j'y ait Même j'ai assez ma pupite, notre cocher pour cop pour offrir.